Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl minecraft P yüklenir onu göstereceğim. Burada gösterilen işte buradaki hepsini yapabiliyorsunuz. Burada portal var. Böyle göstereyim. Eurodraft ve yüklemek isteyenler var. Ve nasıl yüklenir? Onu göstereceğim. Ben hiç yani yüklemedim Google'dan. Ben direkt O yüzden bir şey olmuyor. Şimdi ne ya ve Android oyun culuk nokta com yazıyoruz gidiyoruz hemen hemen böyle ikinci bölgede yapılan fauller ve bundan sonra yapılabilecek bu ve buna benzer bir faul Bunlar değil. Necati ben bunu istemiyorum. Biz biz Android. İşte aşağıda görüşürüz müracaat varsa artık. aşağıda faydalı yükleyebilirsiniz. Bedava bir şekilde Şimdi bu arada Beşiktaş'ta Aradan transfer çalışmaları da devam ediyor. Boş verin. Tam itibariyle ben size bu siteye abone olabilirsiniz. 5 isim var biliyorsunuz ama bu 5 isim Diyorum. Artık yani özür dilerim çıkıp duruyorum.

Öte yandan Milan'ın Sevilla ya da Monaco'ya gitme olasılıkları da devam ediyor. Beşiktaş'ın istediği rakam karşısında Sevilla'nın son olarak 12 milyon euroluk bir teklifinin olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarıda son 6 dakika sevgili seyirciler. Hemen şu mavi indire basıyorum. Büyütelim biraz. Diyor ki Bu tür bir dosya bilgisayarınıza zarar verir bilir. Sadece göndericiye güveniyorsanız gitti. Ben şu ana kadar bir şey yaşamadım. Ama siz şimdi yani ben, bir şey olursa benden değil ya. Bunu da söyleyeyim size. Arkadaşlar burada da MSP yani Minecat P bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Çok hızlı doluyor. Biraz bekleyin. Bir vlog istiyorsanız salı günü söyleyin. Vlog değil de hazırlanmak. Ee, salı günü kurban bayramı var ve onun için hazırlamam gerekiyor. 2 saniye, 1 saniye, 0 saniye. İşte Bogates. Lale'nin arkasında Şimdi açıyoruz. Ay ah, yükleye basmayı unuttum. Ayı yok. Birine beste gönderdi. Evet arkadaşlar şu an Android Toy Club yüklendi ve ee, yani işte şu an göstereceğim bu arada. Dans edeceğiz. Nani nani Lamucha Güne gösterir ya. Şöyle yavaş yavaş yavaş hepsi. Hayır. Onlara zombiler geliyor, yiyorlar seni. Herkes kaybolmuş. Aa, herkes kayboldu. Bir tek ben miyim acaba? Evet arkadaşlar ben açtım burada aa, işte ben kızlarım seçeceğim şu an. Aa, güzel şeyler. Güzel kız. Hmm, bu arada dış ses hani sesler fazla gelirse özür dilerim. Şey rakı. Güzel. Ama bunu seçmek istiyorum. Ya da Aa burada çok güzel bir şey Lilina. Bu Afrodit, bu Lilina. 1 lira var. Bu skinlerle pasta marina. Karsanlar ve balıklar, balıkçılar. Ekip alın. <clears throat> Ben ekip alabiliyor muyuz? Ben ekip alırsam bunu seçeyim. Saçlarını da öne koymuş kabul ediyorum. Bunun adını değiştirmek istiyorum ve bunun adını nasıl değiştireceğiz onu göstereceğim. Ama şu anlık bir oyuna girmeniz gerekir. Herhalde ben öyle hatırlıyorum. Neden kasıyor ya? Tamam boş verin arkadaşlar işte bugünlük videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like unutmayın.